to know. በኩሃራ በዚህ ሳሙና pessoas keessatti ce'uun akka jiru, beela keessatti ba'uunis akka jiru, nageenya keessatti nageenya akka ta'uu danda'u guyyaa dhibatoota adda waan ta'eef Mate isaa durun dubbisne hin deemne kaga maasira ini dhufee ኢየሱስ ክርስቶስ ዮጋራ ለፈድሊ ከናት ዱፉ ሱራ ኢማን ነማ ቀባቴ ጭንቃፊ መከራ አዱኛ ከነራ arif sisena era de bidan bagu ya kana gete kanaaf hordoftoonni amantaa pirotestaantii yookaan amantaa kiristaanaa waliigalaan guyyaa kana yoo kabajjan addunyaa kana irratti yookaan biyya lafaa kana irratti yoo jiraattan cinqaa fi gadadoon addunyaa kanarraa akka heddummaatu beekuun Cinqaa fi galadoo kan ammoo isaan qormaatilee kanaan immoo abdii kutachuun hin barbaachisu. Walqoqqoodinsi ilma namaatiif akka hin barbaachifne Yesuus Kiristoos waan guddaa dhala namaatiif waan guddaa barsiisee jira. Borus ilma namaa kanaaf abdii fi furmaata akka ta'uu danda'ullee kitaaba qulqulluu keessattillee ifatti taa'ee jira. Kanaaf wanni qabatamaan yeroo ammaa kana lafa biyya kanaa kanarratti argaa kan jirru waanuma kaleessa Yesuus Kiristoos ilmaan namaatiif barsiisaa ture san argaa kan jirra jechaadha. Kanaaf ilmi namaa kanaaf ilmi namaa ilaalcha siyaasaatiin amantaa sabaan bifaan saalaan yookaan umriidhaan walii waliin qoodne waliin jireen aadaa waliin jireenyaa fi wal kabajuu wal ammachuu waliin jiraachuu lafa kana irratti waan gaarii waliin dabarsuu fi waan tolaa qofa ilma namaatiif dalaguun akka barbaachisu yesus kiristoos hordoftoota isaatiif sirritti barsiisee jira. Kana nuti nutillee kana bu'uura godhachuudhaan yero amma kana cinqaa fi makara biyya keenya keessatti takka maqaa sabaatiin takka maqaa amantaatiin takka maqaa gosaatiin takka sia siyaasaatiin qoqqoodinsa adda addaa uumuudhaan asiif achitti ilma namaa dhiigni dhangala'aa lafarratti lola'aa ilmi namaa simbira hanqatee bineensa hanqatee bakka hundatti dhiigni jigaatiin jiru kanaaf ammallee hordoftoonni amantichaa maa keessan cinaa akka dhaabbattan waamicha koo isinii dabarsuun barbaada. Dhiira caalatti immoo mootummaan keenya kan paartii badhaadhinnaatiin hoogganamu ani siyaasa labsuuf miti. Iddoon kun guyyaa har'aa kun waa'ee amantaa kan lallabamu haa ta'u waliin jireenya keenya keessatti